Gurita. Abbiamo mangiato? La gurita. Ma com'è che si dice mai? Come? Aspetta. Eh? Salute. Ciao ragazzi, bentornati con noi in Gelage Italia. Io sono Brocian e... Nonna Graziella. Nonna Graziella. Ok ragazzi, visto che oggi nonna e l'estate fa caldo. Tanto, tanto caldo. caldo. E fa... la nonna vuole che ci insegna una ricetta semplice a base di pesce. pesce. Allora, nonna. Allora, prendiamo... Che, che pesce è? È una piovra, è un tipo di polipo, okay. una, è un pesce abbastanza, un polipo abbastanza grande. Ce mm. ne sono da un chilo, da due chili però questo è un chilo quasi. Mm, mostriamoci facciamo, in camera. Facciamo la, ecco qua. la piovra, la questa piovra. è la piovra. Mm. Prima di tutto... Quanti grammi? Circa? Questa è okay. 850 grammi, questa okay. 850 Perfetto. grammi. Gli ingredienti sono, il piatto principale è la piovra. Per cucinarla gli ingredienti sono la carota, il sedano, due, uno per, con, per condire e uno per cucinare la cipolla, eh, il basilico, eh, le erme aromatiche, la loro e il rosmarino. Ecco ragazzi, questi sono gli ingredienti per cucinare la piovra. Allora io metto la carota, dobbiamo anche lasciarla intera, non serve pulirla, lavarla e pulirla. Dopo mettiamo il sedano, la cipolla, la loro, l'aglio, po' di basilico, un po' di mentuccia. Mettiamo tutto nel, nella pentola. Un po' di sale, non molto perché dopo quando è cotta si sente se ci vuole ancora più sale. Adesso mentre l'acqua bolle io pulisco la piovra. Levo gli occhi così questa è la bocca se la pulisce ecco. si leva questo ecco. adesso che la piovra è pulita l'acqua bolle immergiamo la piovra per tre volte una due Quando voi vedete che i ricci sono diventati così, immergete tutta la piovra nell'acqua volente. Ecco, così e si lascia cucinare per circa 25-30 minuti. E mettiamo il coperchio. Se si mette il coperchio a pressione ci vuole 5-10 minuti di meno. Invece se mettiamo un coperto normale, questo è a pressione, in 20 minuti lo cucino facciamo così ecco questa è 20 minuti è a posto nonna allora visto che noi dobbiamo aspettare che la piovra pronta e mentre aspettiamo cosa facciamo? cosa facciamo? magari tu hai delle ricette nuova o vorrei condividerci? Eh, una ricetta della vita una ricetta della vita, la, la ricetta, della come vita. si chiama? La ricetta della felicità. La ricetta della felicità. E gli ingredienti quali sono? È una ricetta che mi ha dato una signora molti, molti anni fa. Molti anni fa, vuol dire che questa qua è tramandata. È tramandata. Da anni, anni, anni, anni, anni. e anni. Dai, e, e eh, questa poi, ricetta eh, della felicità... Dirci, sì. Eh, ingredienti? Ci, sono pochi di ingredienti, si deve mescolare... Mm allora facciamo 100 grammi di compressione. 100 grammi di, di compressione. Mm -hmm. 200 grammi di pazienza. Mm. Poi? 300 grammi di dolcezza e tanta affettuosità. Mm. Mescolare a lungo lentamente. Quindi sono tutti quei quegli ingredienti. Tutti quegli ingredienti messi, messi tutti assieme, mhm. mescolare lentamente e aggiungere sempre un pizzico di allegria. Un pizzico di un allegria. pizzico di allegria. Cuocere a fuoco moderato mm -hmm. per mhm. tutta la vita. Per tutta la vita, quindi questa ricetta cioè, vale, vale per, tu per tutti. Per okay. bambini, grandi, piccoli. Tutta l'età. Tutta l'età, per qualunque età. Va bene. Okay. Per un matrimonio, per una vivenza, per una vita migliore, per tutta... E questo è proprio il segreto. Proprio il segreto della, della, di questa ricetta. Ragazzi... Ascoltate me, che io è già molti, molti anni che, pratico, che pratico questa ricetta. Perciò la vita è andata, va bene, va male, però ci vuole sempre questa ricetta. Ed funziona questa ricetta? Questa ricetta funziona. Funziona ragazzi molto, fino adesso, eh, molto. Eh? quasi 80 anni questa ricetta. Eh. Anzi di più perché è tramandata. È tramandata, no, ha più di, più di quasi 100, anni questa ricetta. Nonna, eh, cosa devo dirti? Grazie eh, mille. Ha, del... più di 100 anni, ha più di 100 anni. Questo. Grazie mille dei segreti con la ricetta delle felicità. Speriamo che sì. seguiamo questa ricetta e avremo anche della felicità tua. Grazie nonna, grazie, grazie mille. Ciao. Questa è la piovra. Adesso la mettiamo qui, si aspetta che si leva tutta la pelle, si aspetta un pochino che la piovra si raffreddi e facciamo, prepariamo il condimento. Io lo preparo col sedano perché è più leggero e più una verdura cioè, così che la piovra è fredda, la tagliamo a pezzettini, così, ben cotta, così va bene. Mettiamo nella pirofila, così, un po' alla volta. Collective name is number one desirable I do what I want when I want and how I want it Leave you with the one in the air, how I roll I got tons of soul, I'm a true collectible Ecco, questa è l'insalata di piovra condita e buon appetito. Con ghiacciando la termostrata. Comunque, come tutti insomma. Non è Dopo c'è andata, sai che mi è piaciuto. Sì, ma il piatto. Ma qui ti abbaiano. Ti ti mangi pesce, sì. È buono questo fresca perché c'è sedano. È buono. Eh? Mamma mia. Ora assaggiamo la cerata di piove. La ricetta della nonna Grace. Mm. Wow. Con più limone, hai visto? Eh. Sì, che buono che è. Ah sì. E dopo è più freddo ancora. Adesso Dovete è proprio provare. freddo. E guardo. Fantastico. Eh. Magnus. Cioè, no. Magnus. Non so dirlo. Dai, allora. Magnus. <laughs> Questo in parola indonesiano si chiama gurita. A piovra. Piovra si chiama gurita. Abbiamo mangiato la gurita. Gurita. Di Gurita. Abbiamo mangiato? La gurita. Ma com'è che si dice Marco? Come? Aspetta. Eh? Salute. Grazie. Mm. Io stavo contenta non mi ricordo. No, con questo, con il cucchiaio. Basta. Le cucchiaie, eh, morita. di dibawa di rumà buona buona buona complimenti nonna grazie grazie grazie di tutti ci salutiamo tutti a casa certo. vuoi dire qualcosa ai ragazzi? dai dai seguiteci, seguitemi su Instagram, seguitelo su Instagram, mm -hmm. commentate in questo ultimo video. Del tuo Instagram? Aurora.goletti. Mm-hmm. Mm -hmm. mm -hmm. E dopo iscrivetevi ovviamente al canale. Iscrivetevi. Subscribe. Subscribe. Subscribe. Mm-hmm. Vuoi dire qualcosa nonna? all'Indonesia. Saluto a tutta l'Indonesia e anche al mondo. Anche a tutto il mondo. il mondo che ci ha seguito sul nostro canale. Grazie di tutti. Seguiteci sempre. Uh mhm. -huh. E ringraziamo sempre voi che ci seguite. Che ci seguite. Ciao. Ci salutiamo, nonna. Ciao. Ciao, Ciao. tutti. Terima kasih. Terima kasih. Come? Devi dire terima kasih. Terima kasih. Jadi bekas. Ciao ciao. ciao. ciao.